taking shots at the enemy I'm gonna make it to the top, leave a legacy If I got something to say, you better let me speak Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything I pop off with the new rock Electronic, blow the sonic roof up I'm too honest when I take a few shots They're too toxic, need to take a new song And you cannot save me Cause I don't need saving It's everything I've been chasing all here for the taking Don't wanna test your luck with me I think I've had enough disease I'm sick of all the bad thoughts, people who आगे जाके जो स्टार्ट हो चुकी है इन फेमस के साथ फाइट की जाएगी गॉडजिला की जानी से पहला नॉक निकाल दिया गया ग्रेनेड लॉक कर दिया गया ब्लू वॉल साथ में लगते हुए वॉल का यूज कर दिया गया है और आगे की तरफ भी बढ़ा जाएगा एक प्लेयर बैक साइड पे जाते हुए नजर आए गए कवर देने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है लेकिन से को यहाँ पे नॉक कर दिया गया है ब्लू की जाने से लेकिन कवर दिया गया लास्ट प्लेयर रिमेनिंग वही सामने की तरफ भी मौजूद है व्हीकल का यूज करेंगे क्या व्हीकल को डिस्ट्रॉय किया जाएगा बराबर भी दूसरी तरफ फाइट में बॉल नजर आएंगे लेकिन फाइनली यहां से काफी ऐसा नहीं करते लेकिन गॉडजिला दो कंजिल आ चुके हैं और साथ में भी एक खिलाड़ी नजर आएंगे स्पोर्ट्स जो कि चार खेल्स के साथ खेल लीडरशिप फिलहाल के लिए संभालते नजर आ रहे हैं तीन खेल लेने में कामयाब तो रहे लेकिन लास्ट में डिफ्रीडिएटर्स का लेने में कामयाब हो चुके हैं और इसके लिए काफी मुश्किल होगा मुश्किल तो होगा तो लगाया गया लेकिन बच रहे कामयाब हो गए कमाल बचा सकते हैं hasta luego. दे को एक शॉट लगाया डाउन तो कर दिया गया लेकिन तक फिनिश नहीं किया गया still tent is alive 37 players are down ring leader वो दूसरी टीम थी जो आज एलिमिनेट की गई रैपिड जय और एक और शॉट लगा फॉरएवर ईस्पोर्ट्स का और डिलीट को नॉक किया गया ये एक कह सकते हैं कि काफी एक फायदेमंद चीज हो सकती है उन टीम्स के लिए जो कि अभी तक के लिए जोन में मौजूद है कहीं ना कहीं डिटरमिनेशन अभी भी जोन में मौजूद है लेकिन नुकसान हुआ रैपिड के एपेक्स को नॉक हो चुके हैं और कंफर्म भी कर दिया गया है गब्बर को यहां पे नॉक कर दिया गया है सामने तीन कौन आया लेकिन कोशिश की जा रही थी कहीं ना कहीं लास्ट प्लेयर की जानब से एक पोजीशन पॉइंट लेते हुए नजर आए और यहाँ से एक प्लेयर को नॉक किया गया कंफर्म किया गया जो कि लाहौरियंस के नवीन ही थे अपनी काफ़ी अलग अलग भी uh, घूमते हुए नजर आ रहे थे लेकिन जोन का एक ऐसा एरिया जो कि अभी भी साइलेंस के पास मौजूद है और साथ में ये फायदा होगा इन टीमों का साथ में फाइट लेना बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा प्राइमरी स्पोर्ट वर्सेज करेंगे कंफर्म किया जाएगा इन फेमस के लिए हारून को यहाँ पे कंफर्म कर दिया गया है हालांकि जेडी बॉक्सर को भी नॉक कर दिया गया है टू और मूवीज रह चुके हैं क्योंकि अगर हम बात करें ऊपर से काफी डिस्टर्ब कर दिया गया है लेकिन जोन से बाहर है और नॉक किया गया है और टीम अगर हम डिटर्मिनेशन की बात करें आज शाम नॉक हो चुके हैं रिवाइव किया जाएगा काफी आसानी से कोशिश की जा रही है बराबर के पैज की जानब से सेवन नाइन का यूज किया गया लेकिन नॉक किया गया ओए जट अकेले लाहौरियन शटडाउन हो चुके हैं डिटर्मिनेशन बेमुश्किल लबाद और ममराज में नजर आएंगे डिटर्मिनेशन शटडाउन ज्यादा टीम्स रह चुकी हैं छह टीम्स रह चुकी हैं छोटा सा जोन है हुकॉन का यूज किया जा रहा था कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ समझ रहे थे लेकिन आज टीम भी नहीं रही ऑल स्टार सेवन किल्स के साथ स्नेक आई फोर किल्स के साथ क्वार्टर की आवाज सुनने को मिल चुकी है अब टारगेट बनाया जाएगा टीम डीमन स्प्राइट को देख लिया गया साइलेंस की इस बार के लिए पहला मैच काफी अच्छा जा रहा जाते हुए नजर आ रहा है जो कि जोन में मौजूद है एक बार फिर एक ऐसा जोन आ चुका है उसके पास एंड फेमस भी ले रही चार टीम रह चुकी है कोई खेल मौजूद नहीं है लेकिन पोजिशन पॉइंट आपके लिए लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और वही होते हुए नजर आ रहा है चेहरा की अगर आप बात करें गुजा का यूज़ कर रहे हैं करने की भी कोशिश की जा रही है बैक साइड से टीम ऑल स्टार भी डैमेज दे रही है टीम डीमन स्प्राइट को यहाँ से ट्रीटमेंट गन का भी सामने की तरफ से यूज़ किया जा रहा है और बीच भी नहीं हमारे टीम रह चुकी है एक खेल मिल चुका है डेंजर जो कि अपनी टीम के लिए डीमन स्प्राइट जो कि लीडरशिप अपने लिए संभालते हुए नजर आ लेकिन ऑल स्टार जीत चुके हैं ये लीडरशिप मशीन गन का यूज किया जा रहे हैं खाबर डेजर शेरा और साथ में पुलिस खेलते हुए नजर आएंगे रश करने का फैसला हो चुका है दो टीम लड़ते हुए नजर आएंगे लेकिन अगर साइलेंस वेट करते हैं तो उनके लिए फायदा होगा एजेंट नॉक करेंगे आप दो प्लेस कॉल के नॉक करके कंफर्म किया जाएगा ये फाइट टीम साइलेंस के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी डेंजर का ग्रेनेड आएगा नॉक किया जाएगा जिला बहुत ही ज्यादा लो हमारे दरमियान su AWP, Dejan, Moltan soltanto